pense, euh, je passer un petit regard par l'équipe de School à vivre bah, sur la formation. Euh, excellente, où je conseille le monde de l'industrie Mtatoun School Beshi Amala Khadranabat. À vivre. Trop bien, j'ai aimé. Amazing hein. ou bravo. Vous avez les rien. Top. Donc, euh, merci tout le monde. Merci, Hartwell. Merci. J'ai donc, euh, je suis très heureux pour vous vos feedbacks et euh, je vous conseille, je trouver un en contact, je vous l'ordre et à très très bientôt sur ça.